私に聞かせていただけますかく、苦しいんです。苦しいんですね。具体的に、どんな風に苦しいんですか生きているのが、苦しいんです。もう少し教えてください。そう思ったのはいつですかえっと、日曜の夜と、月曜は一日中です。日曜日と、月曜日にですね。特に、どういった時にそう感じますか SNS を見ている時です。ネットで誹謗中傷を書かれてるんです。そう、彼もまた、ネット誹謗中傷の被害者。最近多く相談に来る、悩みの一つ。そうなんですね。例えば、どんなことですかマジで存在している意味がわからない。あんなもんはトイレに流されればいいのに。マジで存在しているだけで最悪。 月曜なんていらない月曜なんていなくなれ月曜なんて地獄のニコごり月曜なんて永遠に消えろ月曜死ね死ね死ね死ねそう彼の名は月曜日いつからですかそれを書かれるようになったのはわかりません気づいた頃にはいっぱい書かれていました会ったこともない人に誹謗中傷を書かれるんです僕 何も悪いことしてないのに、僕が何をしたって言うんですか毎週、毎週、シフト通りに休まず働いているのに。僕はみんなのために働いているのに、働くだけで人に嫌われるなんてあんまりです。月曜がなかったら、困るのはみんななのに、なのに僕だけ誹謗中傷されるの火曜だって、水曜だって、木曜だって、金曜だってあるじゃん。なんで僕なの先生。 助けてください。辛かったですね。今はどうしていいかわからなくて、混乱しているかと思います。心のケアには時間が必要です。少しずつ、一緒に整理していきましょうね。わかりました。今は、心に溜まった感情を出してあげる練習が必要です。モーニングページというやり方があるので、まずはそれを試してみてください。やり方は別途、解説しているものがあるので、 こちらをぜひ一度見てみてくださいね。この方法のポイントは、感情を外へ出すことともう一つ、自分のネガティブな感情を、客観的に捉えられる練習にもなります。毎日、朝やることが一番効果があるので、最初のうちは、辛いかもしれませんが、少しずつ慣れていきましょう。今日はここまでです。続けてみてどうだったか、気づけたことがあったら、ぜひ教えてくださいね。ありがとうございました。 やってみます。